Ассаламу алейкум биз өткөндө сиздер менен жаңы сабактар циклын баштайбыз дегенбіз. анда биздин күнүмдүк жашообузда бизди түшөлткөн балким түшүнбөгөн балким түшүнсөк да мыйзам ченемдүүлүктөрүн анчейин аңдай бербеген бирок өтө зарыл болгон категорияларды карап чыгабыз дегенбиз эсиңиздерде барбы муктаждык проблема каалоо чечим булар эмне болгон нерсе ушуну карап чыгабыз дегенбиз бүгүн алгачкы темага киришебиз бул да болсо муктаждык жана проблема темасы туғандар проблема деген эмне сөздік маанисинде мұны сүрештіргенге убактым болбоду бирок маанилик маанисинде бул чечилиши зарыл болгон бир маселе да бир маселе ну бизди түшөлткөн балким бизди кыйнаган балким бизге оорлук балким ооруу сездирип аткан бир маселе колума тикен кирип кетсе проблема башталды эмнеге лукулдап мынау жерим ириңдеп ооруу башталды бул проблема же болбосо курсагым ачты ашқазаным қапшырып қауырғаларым бүрішіп қабағым түшіп кәдімгі дискомфорт бұл проблема же болбосом келечекте бір проблема болушы мүмкін егерде мен қимылдабасам тамақты көп жеп жата ала берсем келечекте мага оору көрсетпесін оорлук түйшүк пайда болады Бұл келечектеги проблема қойшы проблема деген эмне бұл азыр бізге өй мені чеч деп ургулап аткан бир маселе чеч мені деп фокус ушул жерде биз көпчүлүк азыр жаштардын ичинде өзгөчө өзүнүн кандай проблемасы бар аны билбейт башка бир нерсени проблема деп жүрөт мен көп тренингтерде сүрүштүрөм азыр сенин проблемаң эмне акча жок дейт акча жок деген бул проблема эмес бул проблеманы чечейин десе чечими жок мынау проблема мисалы үчүн менин курсагым ачты құрсағымды ашқандығын мен қанаттандырам десем баға тамақ керек тамақ алайын десем ақша жоқ түсініп отырсыңдар ба проблеманың шешімі бұл тамақ тамақ алайын десем ақша демек мен ақша жоқ дегенім проблема десе жоқ мен мен таңдап алған шешімге мүмкіншілік болбай жатады а проблеманы шешу басқа жолдары барбы бар мысалы туғандардыкына барып тамақтансаң болады қошынаңдықына келіп тамақтансаң болады мұндағы міне ну көптеген деген варианттары бар айтмақшы мына сол варианттарды мүмкіншілік деп қояды мүмкіншілік деген сөз мүмкін деген сөзден алынады туғандардыкына барсаң мүмкін бе мүмкін ассалаумағалейкум алейкум ассалам мен сілеркіне келдім кірсем болабы болады мүмкін қошынаңдыкына ассалаумағалейкум қошына қандайсың мен келдім саған тамақ жегені тамақ бересің бе мүмкін бе сенің жегенге мүмкін бейтаныш біреунікіне бардың ассалаумағалейкум алейкум ассалам мен сенікіне тамақ жегені келдім мүмкін бе жоқ мүмкін емес демек ал саған мүмкіншілік емес мүмкіншіліктер саған рұқсат берілгендер орысша возможность дейді можно деген сөзден мне можно да можно демек варианттар бұл мүмкіншіліктер біз бір ғана мүмкіншілікті іздедік ал ақша табу ақша табу мүмкін болбай жатады мүмкін емес болып жатады бирок биз кашайып ушуну кууп отуруп алдык дагы мынау вариантты и проблема деп атабыз а проблема чындыгында биякта курсагымдын ачканы проблема бул проблема эмес эгерде мен мына проблеманы түшүнсөм эмнеге мындай болуп атат анда мен акчаны гана карап отурбастан башка жолдорун да карамакмын эмне үчүн бүгүнкү биздин жаштарыбызда нерсени кыл десең колунан келбейт себеби бир эле вариантты билет окушум керек деген билим алышым керек башка варианты жокпу жок башка мүмкүнчүлүгү жокпу жок деп эсептейт а башка кандай мүмкүнчүлүк бар бирөөгө шагирт бол бирөөнүн ишинде кошулуп иштеш да мына буга окшогон миңдеген варианттар бар миңдеген мүмкүнчүлүктөр бар бирок аны көрбөйбүз мен окушум керек эмнеге эмнеге окушум керек дегенде айтып атат ну окуса кызык оңой окуган оңой жана кызык иштеп бирөөнүн артында салпактап жүрүп андан үйрөнгөнгө караганда уктап каалаганда барып каалаганда барбай отуруп лекция көрүп анда телефон чукулап уақыт өткерген оңай бірақ ал мүмкіншілік саға проблемаңды бе жоқ сен оқуны бүткеннен кейін қолыңнан бір нәрсе келіп ба келіп қалған жоқ 11 жыл мектепте оқыды емне қолынан келеді ешнәрсе келмейді. Тағы 5 жыл атасының контрактқа ақшасын түгетіп оқыды қолынан емне келеді ешнәрсе келмейді россияға барып бір жерде жүреді бір нәрсе қылады анан алып не дейді қырғызстанды бағып атамын дейді <laughs> мына саған ну шындығында тамашасы жоқ айтқанда не болдық демек биз мүмкүнчүлүктөрдү издебейбиз өзүбүзгө жаккан бир мүмкүнчүлүктү мүмкүнбү мүмкүн эмеспи аны карабай туруп артынан ээрчилик жана ушуну проблема деп алдық. а проблема бул бизди лукулдап сайгылап тура берет чечилбесе колубуздан эч нерсе келбейби келбеген бойдон чоркок бойдон начар жашоодо өнүкпөгөн комфорт зонасында жалкоолукта жашап өтіп кетебиз бул эмне бул проблема демек аны чечүү үчүн биринчи аны табыш керек анын чечүү нускаларын жолдорун варианттарын изилдөө керек жана эң оңой чечиле турган жолун адал мыйзам чегинде адеп чегинде болгон эң оңой жолун тандаш керек жана муну тандадык муну менен муну чечтик бүттүбү ушуну менен бул проблема бүттү а башка проблема пайда болот дагы башка проблема пайда болот балким бир эле учурда бир канча проблема бардыр бир эле учурда бир канча проблема бардыр кээ бирлеринде проблемалар үйүлүп калган эмнеге бұл шешті а кейбіреулер чечкен жоқ а кейбіреулер тақыр тура эмес шешті егер шешпей қойсам не болот проблеманы проблема ішіп ішіп ішіп бір күн балалап көптөгөн проблемалар пайда кылып еді аябай көп проблемалар пайда кылып еді бір проблеманы шешпедің бе қалтырып жүре бердің бе ертең бүрсі ертең бүрсі күн ал башқа проблемаларды алып келеді эми бирди алып келбейт он он беш проблеманы алып келеді эгер проблемадан качып кетсеңчи э кой башты оорутат эмне кыласың проблеманы качып кетсеңчи проблема сенден қалбайды қуып жүріп балалап көбейер 15 минут проблемадан алақсып қалсаң ойлау что проблемадан қачып кеттім деп жоқ ал болғаны сен ес алғандай эле эс алып атат сен кыймылга келеріңінен алып шығады. бирөөдөн қарыз алдың проблема саға олам телефон чалып атат сен телефонуңду өшіріп қойдың, ойлоп атасың мен кутулдум деп Жоқ, телефоның күйгізер замат қайра пайда болот россияга качып кеттің, balkim аяқта құтылдың қайра келсең қайра ошо проблема пайда болады, а балким андан оорураак болот ошондуктан эң жакшысы проблеманы чечүү керек эмнеге проблеманы чечишибиз керек муну мен кийинки сабакта айтып берем азыр силерге тапшырма комментарийге кимдин кандай проблемасы бар жазыңыздар балким көзүңөргө көрүнөт проблема үйдедегі комментарийлерді оқып түшүнгөндөр жоқ бұл сенің проблемаң емес проблемаң тиякта деп үйретіп қойсаң да боламын қойшы комментарий арқылы бір өз бұл сабақты бекемдейлі былау кеттік